بھارتی شائقین پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اپنے ملک میں کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں شاہد خان آفریدی آئی سی سی نے پاکستان کو ٹورنامنٹ کی میزبانی کا حق دے دیا اگر اسے کسی غیر جانبدار مقام پر منتقل کیا گیا تو پاکستان باہر ہونے والی پہلی ٹیم ہوگی پاکستان کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ کرکٹ کی حمایت میں بات کی ہے جو پڑوسیوں کے درمیان سیاسی کشیدگی باعث ایک دہائی سے رکی ہوئی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے کہا کہ دو طرفہ کرکٹ نے ہمیشہ روایتی حریفوں کے درمیان تعلقات کو بہتر کیا ہے اور بھارت میں لوگ پاکستانی ٹیم کو اپنے ملک میں کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایشیا کپ دو ہزار تیئیس کے لیے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کے جواب میں سابق آل راؤنڈر نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس میزبانی کے حقوق نہیں ہے اور ہم اس کی میزبانی کرنے کے التجا کر رہے ہیں شاہد آفریدی نے مزید کہا کہ international cricket council I C C نے پاکستان کو ٹورنامنٹ کی میزبانی کا حق دے دیا ہے اور اگر اس سے کسی غیر جانبدار مقام پر منتقل کیا گیا تو پاکستان